ပဋ္ဌမြတ်ဒေသနာဒီတရားကောင်းစင်နဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီဓမ္မယုံကြီးပေါ်မှာ9ရက်တိတိဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အပိုင်း1ဟောပြီးနောက်ရက်များမှာအပိုင်း2အပိုင်း3စသည်ဖြင့်ပဋ္ဌပစ္စည်း24ပစ္စည်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီ မိမိတို့ဘဝနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆိုင်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်ဟပ်ယူရမယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်အောင် apply လုပ်တဲ့နည်းကိုအဓိကထားပြီးဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးအမတန် ကျယ်ဝန်းလာတဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်တော်မူတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်တော်ကရောင်ကြီးတော်6သွယ်ကွန်ပျူထွက်ပေါ်တယ်ဆိုတာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အလုံးကြားဘူးနာဝရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကရောင်ကြီးတော်တွေထွက်ပေါ်ရသလဲလို့ဆိုရင်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကလည်းအမတန်ကျယ်ဝန်း အမတန်အစွမ်းထက်သိကျင်တာမှန်တရားကိုသိနိုင်စွမ်းတတ္တိရှိတယ်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကလည်းထိုဉာဏ်ကြီးကျယ်သလောက်ကျက်စားလို့ရအောင်အဆုံးစကန့်တတ်မရှိအောင်ကျယ်ဝန်းတယ်ကျယ်ဝန်းသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကြီးသလောက်ပဋ္ဌာန်းကြီးကကျယ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဉာဏ်တော်ဟာ ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးမှာအလွန်မွေးလျော်ပျော်ပိုင်းနှစ်ချိုက်ပြီးတော့ပီတိစိတ်များတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်စေတယ်ထိုပီတိနဲ့ရှင်သောစိတ်တွေကရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သွေးတွေသားတွေဖြူစင်ဝင်းလက်စေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကရောင်ခြည်တွေဖိဖိထွက်လာဆိုလိုတာကတော့စိတ်တစရောင်ခြည် mind bond ကာလပေါ့နော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်လေပီတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ သူ့အသားအယောင်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်အသားအယောင်မတူဘူးအပြင်းမှာအယောင်လက်လက်လက်လက်မထွက်တော့လည်းပဲဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသားအယောင်နဲ့ပီတိဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသားအယောင်မျက်နှာရိပ်မှလာပြီးတော့ပေါ်တာမျိုးတွေရှိတယ် ရသော်ဘုရားစိတ်တော်ကြတော့အလွန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်သည့်အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့စိတ်တဆရုပ်တွေဟာအလွန်တောက်ပြောင်လာစိတ်တဆရုပ်တွေရဲ့အစွမ်းကြောင့်ကမ္မဇဥဒုဇရုပ်တို့ဟာလည်းပဲမိမ့်မိန်ခြင်းမရှိတောက်ပြောင်လာတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်ခန္ဓာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဟာအယောင်တလက်လက်အညစ်အကြေးကင်းတော့အယောင်တလက်လက်ဝင်းပြောင်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ ခန္ဓာကိုယ်တော်ကအသားတော်သွေးတော်ကစပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာ ပင်ကိုရှိတဲ့အနေထားအယောင်တွေဟာဖိတ်ဖိတ်တောက်လာပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်6သွယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့ဒါအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲရောင်ကြီးတော်6သွယ်ဆိုတာနီလပိတလောဟိတဩရတမေဇိဋ္ဌပပတရာတဲ့ညိုသောရောင်ကြီးတော်ရသော်ဗျာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အညိုရောင်အဆင်းရှိတဲ့ဆံပင်တို့မျက်လုံးထဲမှာရှိတဲ့အနက်ရောင်တို့မျက်ခုံးမွှေးတို့စသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အနက်ရောင်အညိုရောင်ရှိတဲ့အရာတွေကဖိတ်ဖိတ်တောက်လာပြီးတော့ညိုသောရောင်ခြည်တော်တွေဖြစ်တယ်ဒီလိုသဘောပေါ့နောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရေတို့ဘာတို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစင်းကရွှေဝါ ရွှေရောင်လိုဝါဝဲနေတဲ့အစင်းရှိတော့အဲ့ဒီအစင်းဒီဖိတ်ဖိတ်တောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝါသောရောင်ချီတော့သွားတော်တို့ဘာတို့ကနေဖြူသောရောင်ချီတော်တွေထွက်တယ်သွေးတော်တို့ကနေပြီးတော့ညီသော ရောင်ချီတော်ထွက်တယ်နှခမ်းတော်တို့လက်ဖွာတော်တို့နီးနေတဲ့အရာတွေမှန်သမျှကပို့ပြီးတော့ညီရက်ပြီးလှပလာတဲ့ရောင်ချီတော်တွေဒီလိုထွက်လာနီလပိတလောဟိတ ဩရတဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအနီနဲ့အဖြူရောစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပန်းရောင်ဖြစ်လာတယ်။ဒါကပဲမင်းစိတ်ထားလို့ခေါ်ပြီးတော့မောင်းသောရောင်ကြီးတော်လို့ပမာတွေကတော့ပြန်လေးရှိတယ်ပေါ့။ရောင်ကြီးတော်တစ်မျိုးထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်၅မျိုးရောရှက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ပပတ္တရာလို့ပြောပြောပြပြထွက်လာတယ်လို့ ဒီပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်ဟာအမတမစွမ်းရည်တွေထက်မြက်တောက်ပလာပြီးပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကလည်းကျေဝန်းနေအနန္တနေရလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမကုံနိုင်လောက်အောင်ကျေဝန်းတဲ့နီလန်းတွေပဲမှာဉာဏ်ချက်စားကြံတိုင်းချက်စားလို့ရယာဝတကံညေယံတာဝတကညာယံညာနာသိစရာတွေ အတိုင်းတာရှိသလောက်သိတဲ့ဉာဏ်ကြီးကလည်းလိုက်ပြီးသိနေတယ်။ရှားဝတ္တကံညေယံတဝတ္တကံညာဏံလို့ဆိုတာ။ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာတော့သိစရာတွေကများပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်ကအားနည်းနေတယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားကျတော့သိစရာတွေများသလောက်ဉာဏ်ကြီးကအကုန်လိုက်ပြီးသိနေတယ်သူတို့ပြော။လောကမှာသိစရာများတာတော့မှန်တယ်ပေါ့ သို့တော့သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းအားကသိเสียမှန်သမျှကိုသိဖို့ဆိုတဲ့စွမ်းအားတော့လူတိုင်းမရဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးမှာတော့ယာဝတကံညေယံသိเสียတွေများလောက်များသလောက်ယာဝတကံဉာဏံဉာဏ်တော်ကြီးကလည်းလိုက်ပြီးတော့ကျယ်ဝန်းနေတယ်တဲ့ဟောဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့သိเสียအာယုန်တွေဟာအံဝင်ခွင်ချဖြစ်သွားလို့ တက္ကရာဆရာကြီးတွေကဥပမာပြထားတယ်အမတန်ကြီးမားတဲ့ဝေလာငါးကြီးတွေဟာမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်ထဲမှာဆိုရင်မလူးတာမလွန့်တာကုန်းတင်ကုန်မှာပေါ့ပင်လယ်နယ်ပိုင်းကြီးတွေရရင်တော့မြစ်ဝေလာငါးကြီးတွေဟာဂျွန်းထိုးပြီးတော့ကူးချင်နိုင်ကူးပင်လယ်ကြီးကအလွန်ကျယ်သည့်အတွက်ကြောင့်လွန်းလွန်ပြီးတော့ကျဆားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်း ဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကလည်းကျယ်ဉာဏ်တော်ကြီးကလည်းချီအဝင်ခွင်ကြဖြစ်ပြီးတော့ပီတိတွေဖြစ်လာလိုက်တာ ဖြစ်လာတဲ့ပီတိစိတ်ဆွမ်းအားတွေကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ရုပ်ဟာအလွန်စင်ကြယ်တန့်ရှင်းလာပြီးခန္ဓာကိုယ်ကဖိတ်ဖိတ်ဖိတ်ဖိတ်နဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေထွက်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဘိဓမ္မာခုနှစ်ချမ်းဆင်ញင်သုံးသတ်တဲ့ ယရဏကရတတ္တဟယရဏစံကြောင်းတော်မှာနေထိုင်ရင်မြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာကျမ်းတွေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးခန္ဓာဝါမြောက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီအဘိဓမ္မာတရားကိုဟောကြားဟောကြားတဲ့ထဲမှာအဘိဓမ္မာတရားထဲမှာတော့အကျယ်ဝန်းဆုံးအခက်ခဲဆုံးနည်းနည်းဆုံးလို့ပြောတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုနောက်ဆုံးမှဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်အနန္တနယသမန္တပဋ္ဌာနာဤတွေကလည်းဆုံးသမရှိအောင် ဤမျိုးစုံနဲ့ဟောဒီပဋ္ဌာန်းချမ်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာဤမျိုးစုံနဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ဟောလိုက်တာမဆုံးနိုင်တော့အောင်ကျေဝန်းများပြားလာတယ်ပေါ့ဒါဝိဒ္ဓနတ်ပြည်မှာတက်ပြီးတော့ဟောတဲ့ပဋ္ဌာန်းချမ်းကြီးကအခုဒီကနေ့လူပြည်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ပဋ္ဌာန်းချမ်းတဲ့မြောင်များစွာကျေဝန်းတယ်လို့ဆိုတော့ လူပြည်မှာရှိတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်စီစဉ်ပြီးတော့ထားတဲ့အချင်းမျှတာဖြစ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဘိဓမ္မေဝါစနာမေခောသာရိပုတ္တထေရပဘောတဲ့လူပြည်လူလောကမှာဟောဒီအဘိဓမ္မာကျမ်းတွေရဲ့အစဉ်ဟာအဘိဓမ္မာကျမ်းတွေ စီရင်ထားပုံဟာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဲ့စီရင်ချက်တွေဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကစတင်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါဝိဒါမှာဟောတဲ့တရားဆိုရင်ဒီတယ်မကကျေဝန်းများပြားလာတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ယူကြရမှာပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးရဲ့ကျေဝန်းနည်းနည်းပုံကိုသင်ကြားသူတိုင်းဟာအကဲခတ်မိကြပါတယ်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကို ရှေးတုန်းကတည်းကသာသနာတော်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ကရိယာပฏิပတ်ချင်းချကြုတ်ကိုအထုံးနေကြတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်းကို လေ့လာကြတယ်သင်ယူကြတယ်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးရဲ့ကျေဝန်းမှုနည်းနည်းမှုခက်ခဲမှုတွေကို သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသိကြဒီဟိုချုံးက မဟာဒိဋ္ဌဓတ္တမထေဆိုတာရှိကတိခမိယဒိဋ္ဌဓတ္တလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီမဟာဒိဋ္ဌဓတ္တမထေကဒီဟိုချုံကနေပြီးတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂယာမဟာဗောဓိကိုရှ िख ိုးပူဇော်ဖို့ဆိုပြီးတော့ထိုခေတ်ကလှေသင်းမောကိုစီးပြီးတော့သွားခဲ့စဉ် ပင်လယ်ကြီးကိုမြင်ရင်သူစဉ်းစားဆင်ခြင်မိတာတော့အော်ဒီပင်လယ်ကြီးဟာသူ့ရဲ့မျက်စိတစ်စုံအမတန်မှကျေပြောလာတယ်ပင်လယ်ကြီးပါလားလိုင်းလုံးကြီးတွေကလည်းပဲကြောက်ခမန်းလိလိပင်လယ်ထဲမှာလိုင်းလုံးကြီးတွေဖုံးပြီးတော့အမတန်ကြီးမားတဲ့လိုင်းလုံးကြီးတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့မျက်စိတစ်စုံ မဆုံးနိုင်အောင်ရှိတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုကြည်ရင်ကနေပြီးတော့ဘာသွားစဉ်းစားမိတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးနဲ့စိတ်ထဲမှာသွားနှိုင်းရှင်မိရဲ့သားဖြစ်နေတယ်ပင်လယ်ပြင်ကြီးကကျယ်တော့ကျယ်တယ်နဲ့လဲနဲ့တယ်သို့တော့ပင်လယ်ဆိုတာဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကန်းရှိနိုင်သေးတယ်ပေါ့အနဲ့ဆိုတာလည်းပဲအတိုင်းအတာတစ်ခုအရာပြောလို့ရသေးတယ်ပင်လယ်ကျမ်းပြေဆိုတာရှိသေးတယ် မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကြတော့ဒီလိုအကန့်အသတ်ကိုမရှိနိုင်လောက်အောင်ကျယ်လဲကျယ်နဲ့လဲနဲ့ပါပြီတဲ့ဉာဏ်နဲ့စေစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါပင်လေကြီးမှာလှိုင်းလုံးတွေရှိတယ်လို့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးမှာလည်းပဲအင်မတန်များပြားလာတဲ့နီးနေရတွေရှိတယ်လို့ဆိုတာကိုပင်လေကြီးကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုဆင်ញင်လိုက်တာ ပီတိတွေဖြစ်လာတယ် အော်ပင်လေတဲ့ကျယ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးပါလားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုမှန်းဆကြည်ညိုရင်းပီတိတွေတသိမ့်သိမ့်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီထို ပီတိတွေကိုဝိပဿနာတင်ပြီးတော့ရှုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါသို့မဟုတ်ပီတိကိုခွာပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေကြအတိုင်းဆင်ခြင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပါ အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးရဲ့ကျယ်ဝန်းနဲ့နှဲမှုကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာပီတိဖြစ်မိကြမှာပါ။အော်ဒီလောက်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းလာတဲ့ဤစနစ်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးဟာအလွန်အံကမန်းပါလား။ဒေသနာတော်ကိုကြည်ရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုမှန်းဆကြည်ညိုနိုင်ကြတယ်။ အေးဒီနေရာမှာပဋ္ဌာနာလို့ဆိုတာဗမာပြည်မှာတော့ဘာသာမပြန်မဲနဲ့ပဋ္ဌာနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဋ္ဌာန်းလို့ပဲဒီလိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ခေါ်နေကြတယ်အဲ့တော့ပဋ္ဌာနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ literal meaning ကိုသိဖို့လိုတာပေါ့ပတ်ဆိုတာမျိုးစုံအမျိုးမျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးမျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် ဌာနကအကြောင်းတရားတွေအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုထုတ်လုပ်နေပုံကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကိုရှင်းလင်းပြတဲ့ဒေသနာတော်ကြီးကိုပဋ္ဌာနာလို့ဒီလိုနာမည်ပေးတာเนาะဒါအထိပ္ပယ်တနည်းအားဖြင့်ဖွင့်ဆိုတာနောက်တနည်းကပဋ္ဌာနာဆိုတဲ့စကားလုံးนี่ခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်ရှုခြင်းဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ရဝိပဿနာထ မြတ်စွာဘုရားကအရာခသိန်းကိုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့ဟောကြားလေးရှိတယ်။တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တခုလိုပဲမြင်ကြတယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခွဲခြားစိတ်ပြနိုင်စွာမရှိဘူး။ဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြည့်ပေါ့။ရေလို့ပဲသိတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကြတော့ဘာတော့ H2O လို့ပြောကြတယ်။ဟောရေထဲမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာနှစ်ခုကိုသိတယ် ဒါစမ်းသပ်ကြည့်လို့သိနော်မြတ်စွာဘုရားကြတော့ရေစီဆိုတဲ့အထဲမှာရုပ်ရှိခုရှိတယ်ဆိုတော့ခွဲပြရေဆိုတာ၈ခုအပေါင်း unity of 8 material quality ပေါ့ရုပ်ရှိခုတို့ရဲ့အပေါင်းကိုရေလို့ခေါ်တာသူတို့က2မျိုး3မျိုးပဲတွေ့တယ် H2 ဆိုတော့ hydrogen က2မျိုးနဲ့ oxygen 2မျိုး3မျိုး အထံသုံးမျိုးပေါင်းထားတာကိုရေလို့သူတို့ကဒီလိုဆိုကြတယ်ပေါ့သိပ္ပံပညာမြတ်စွာဘုရားကြတော့အတ္တကလယုတ်၈ခုလို့ခေါ်တဲ့ unity of eight material quality အဲ့ဒီ၈ခုပေါင်းထားတာကိုရေလို့ပြောတာဟောပဋ္ဌာန်းဆိုတဲ့ဒီအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်တွေဟာဒီလိုအရာခတ်သိမ်းကိုသဘာဝတရားတွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့မြင်နေရှိတယ်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ဟောတယ် ဒါကြောင့်မလို့ပဋ္ဌာနာဆိုတာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းတရားတွေနဲ့အကျိုးတရားတွေဟာဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေကအကျိုးတရားတွေကိုဘယ်လိုပံ့ပိုးထားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်စေတယ်ဘယ်လိုတည်ထမ်းအောင်ထောက်ပံ့ကူညီနေတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတွေကိုရှင်းပြတကယ်တော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားက ရှင်းပြတာ တတ္တလောကကြီးအကြောင်းနဲ့ဩဃတလောကကြီးအကြောင်းရှင်းပြတာပါတတ္တဝါအလုံးဟာဟောဒီပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းတွေအကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားတွေနဲ့နေစဉ်နေနေကြတာကိုကတတိမထားမိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလုံးရဲ့ daily life မှာ24နာရီမှာ24ပစ္စည်းနဲ့နေနေကြတာလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့24ပစ္စည်းရဲ့ထောက်ပံ့တဲ့လူတွေက24နှစ် ၄နာရီမှအသက်ရှင်နေကြ24ပစ္စည်းရဲ့ထောက်ပံ့ခင်းပြီးတော့အသက်ရှင်တာမရှိဘူးဒါ24ပစ္စည်းဆိုတာမတူတာလေးတွေကိုပြောတာသို့တော်ဒီ24မျိုးတင်အထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တမျိုးတမျိုးဆိုရင် အကြောင်းပေါင်းမြောက်များစွာထောက်ပံ့ပြီးတော့သွားတာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုနီးမျိုးစုံအောင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေဆက်သွယ်မှု သဘာဝတရားတွေကိုရှင်းပြတာဟာဒါပဋ္ဌာနာပဲအဲ့ဒီပဋ္ဌာနာလို့ဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကရှင်းပြတော့မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားက ခေါင်းစည်းလေး24ခုပေးထားအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဟိတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောအဓိပတိပစ္စယောဆိုခေါင်းစည်း24မျိုးပေးထားပစ္စယလို့သုံးတဲ့စကားလုံးကဘာတော့ဆိုရင် ဖြစ်ပေါ်အောင်အကျိုးပြုတယ်သို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကိုယက်တည်နေအောင်အကျိုးပြုတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါကိုခြေစုပြုတယ်လို့ခေါ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကိုခြေစုပြုပြီးဗာလေးပေးစမ်းပါဆိုတော့အခုလှုပ်ပေးတာပဲလေခြေစုပြုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီ ပစ္စယောဥပကာရကောခြေစုပြုတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေလာတာပဲအဲ့တော့ခြေစုပြုတယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားသည် မရှိသေးတာကိုရှိအောင်လုပ်ပေးတယ်ဒါတစ်ခု ရှိပြီးသားကို maintenance လုပ်တယ်ရပ်တန့်နေအောင်လုပ်ထားပေးတယ်ဟောဒီနှစ်ခုဟာပစ္စယရဲ့အတိတ်ဘက်ကဖြစ်စေတယ်တည်ထမ်းစေတယ်အဲ့ဒါကိုခြေစုပြုတယ်လို့ခေါ်တယ် ရှေ့ပိုင်းကဂျေစုပြုပုံဂျေစုပြုနီး24ပစ္စည်းမှာရှေ့ကနေခေါ်သွားသေးတယ်ဟေတုပစ္စယောဟေတုဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကတော့သူကဒီပြနေရာမှာဟေတုဆိုတာအကြောင်းတရားလို့ပဲတာမန်ရတယ်ဒီနေရာမှာတာမန်အကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးသူကခိုင်မြဲစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရား ဆက်လက်ရှင်သန်နေအောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်စေပြီးဆက်လက်ရှင်သန်နေအောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့သဘာဝတရားကိုဟေတုလို့ခေါ်တယ်အာရမဏဆိုတာစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရာ အကြောင်းတရားတွေအာယုံအကြောင်းတရားတွေအဓိပတိဆိုတာကြတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့သဘာဝတရားကိုပြောတာ အနန္တရတို့တမနန္တရတို့ဆိုတာရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်ရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့နန္တရားနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့နန္တရားတွေရဲ့အကြားမှာဘာမှအခြားအကွယ်မရှိပဲနဲ့ရှေ့တရားကနောက်တရားကိုကျေစုပြုတဲ့သဘောကိုပြောတယ်အဲ့လို24ပစ္စည်းမှာဆိုင်ရာဆိုင်ရာသဘာဝတရားတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားက24မျိုးလို့ ခြေဆုပြုပုံခြေဆုပြုနည်း24မျိုးကိုခေါင်းစည်းလေးချမှတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေးတယ်ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအသေးစိတ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီဟောအဲ့ဒီထဲမှာအဘိဓမ္မထသင်္ဃာကျမ်းမှာ24ပစ္စည်းကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့အာရမဏပစ္စည်းကမ္မပစ္စည်းဥပနိဒေယပစ္စည်းအဋ္ဌိပစ္စည်းလို့ အာရမဏဥပနိတယကမ္မအဋ္ဌိအဲ့ဒီလေးပစ္စည်းထဲမှာဆိုင်ရာဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေအားလုံးဟာအကျုံးဝင်သွားတယ် including ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့24ပစ္စည်းကိုခြုံပြောရင်တော့၄မျိုးနဲ့ခြုံပြောလို့ရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်္ကကျမ်းမှာပြထားတာရှိတယ် ုန်းကြီးတို့ဒီ24ပစ္စည်းကို၄ပစ္စည်းခြုံပြောတဲ့နီးတဲ့ပို့ပြီးတော့နောက်ထပ်ခြုံပြောလို့ရအောင်မလားလို့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထပ်ခြုံလို့ရသေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုခြုံမလို့ဆိုရင်အဋ္ဌိနဲ့နတ္ထိနှစ်ခုတည်းအကုန်ဝင်သွားနိုင်တယ်တဲ့24ပစ္စည်းဟာအဋ္ဌိအမျိုးအစားဆိုတာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ခုစလုံးရှိနေခိုင်းမှာအထောက်အကူပြုတယ်ခြေစွပြုတယ် အဲ့ဒါဟာအထီအမျိုးအစားလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းတရားကလည်းရှိနေခိုင်းဖြစ်ရမယ်အကျိုးတရားကလည်းရှိနေခိုင်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီရှိနေခိုင်းမှာခြေစုပြုတာအထီပစ္စည်းပဲနတ္ထိပစ္စည်းဆိုတာကမရှိတော့တဲ့နောက်မှာခြေစုပြုတာသူကရှိနေခိုင်းမှာခြေစုမပြုဘူးအကြောင်းတရားကလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတော့မှအကျိုးတရားပေါ်လာတယ်ဟောဒါနတ္ထိအဲ့တော့အဋ္ဌိအုပ်စုနဲ့နတ္ထိအုပ်စုနှစ်ခုပဲရှိတယ် ထပ်ပြီးတော့ခြုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအဋ္ဌိနတ္ထိဆိုတာဒီပြည့်နေရာမှာဆိုရင်တော့ philosophical term ပဲတာမန်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာမဟုတ်ပဲတဲ့ဒီ24ပစ္စည်းမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌိနတ္ထိလို့ထပ်ပြီးတော့ဟောထားတာဟာအယူဝါဒရေးရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဟောဒီအဋ္ဌိနတ္ထိဆိုတဲ့စကားလုံးနှစ်ခုကဘာကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာတုံးဆိုအဋ္ဌိဆိုတာထာဝရရှိနေတဲ့အရှိကိုအဋ္ဌိ နတ္ထိဆိုတာထာဝရရှိနေတာမဟုတ်တာကိုနတ္ထိဒီသဘောကိုပြောတာနော်ထာဒီဝါရရေးရမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောတော့ဆိုအတ္ထိဆိုတာအတ္တလို့ဆိုတဲ့ဖြင်းဖြင်းယူဆချက်ကလေးတစ်ခုလူတွေရဲ့တက်ရှိတ attva တွေထဲမှာ soul ဆိုတဲ့အတ္တဆိုတဲ့ခံရတဲ့အရာလေးဟာထာဝရရှိတယ်လို့ယူဆတာအတ္ထိ ထာဝရမရှိဘူးဖြစ်ပြီးရင်နောက်ကြတော့ပြတ်သွားတာပဲပြီးတော့လည်းဘယ်တော့မှပေါ်မလာတော့ဘူးထာဝရမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အယူအဆတစ်ခုကနတ်ထီတဲ့အဋ္ဌိဆိုတာတတ္တတဝါဒကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတယ်နတ္ထိဆိုတာဥစေတဝါဒကိုရည်ညွှန်းပြောတယ်ဒါကအယူဆရေးရတဲ့ပတ်သက်တဲ့အဋ္ဌိနတ္ထိပဋ္ဌာန်းမှာလာတဲ့အဋ္ဌိနတ္ထိကဒီအိဗယ်မဟုတ်ဘူးဟော အဋ္ဌိဆိုဒီမှာအကြောင်းတရားရောအကျိုးတရားရောနှစ်ခုစလုံးရှိနေတဲ့အခိုက်မှာအကြောင်းတရားကအကျိုးတရားကိုကျေစုပြုတယ်။နတ္ထိဆိုတာတော့မရှိတော့မှကျေစုပြုတယ်လို့ဟောဒီသဘာဝနှစ်ခုခွဲခြားမှတ်သားထားဖို့ပေါ့။24ပစ္စည်းကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်လို့ရှင် ဟောဒီနှစ်မျိုးထဲမှာအလုံးဝင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့။ကဲကောင်းပြီဒီနေ့ ပြီးနိုင်တဲ့များပြီးအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဟိတုပစ္စည်းအကြောင်းပြောအလုံးတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတို့ပဋ္ဌာန်းကိုရွတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတော်တော်များပါတယ်။ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရွတ်တယ်ဆိုတာတော့ရွတ်တဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းမှာပဲသိပဲ။သို့တော်မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရွတ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ရွတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့ကအန္တရာယ်ကင်းလို့ဆိုပြီးတော့ရွတ်တာရှိတယ်။စီးပွားတက်လို့ဆိုတာရွတ်တာရှိတယ် အန္တရာယ်ကင်းကျင်လို့ဆိုတာလဲလူဆန္ဒပဲစီးပွားတက်ချင်တယ်ဆိုတာလဲလူဆန္ဒလူရဲ့ဆန္ဒတွေအမျိုးမျိုးပေါ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုပူဇော်ခြင်းလို့ရွတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်မှာအထက်ကရာဆရာကြီးတွေကပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီစကားဟာမြန်မာလူမျိုးတွေသိနေကြတယ်ဒီနေ့တစ်ချိန်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ကြီးတွေကွယ်ပြောက်သွားလိမ့်မယ် ကွယ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာအဘိဓမ္မာတရားကစပြီးကွယ်လိုက်ပဲအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းမှာလည်းပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကစကွယ်မယ်ဆိုတော့မကွယ်အောင်ပဋ္ဌာန်းပွဲတွေလုပ်ပြီး20အတန်20ရွတ်နေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အဲ့တော့ရွတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေစီမံတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒါပုံကိုယ်တွေဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်ပဲပြောအောင်ပေါ့သို့တော့ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရွတ်ကြမယ်ပူဇော်ကြမယ်ဆိုရင် အမတန်မှကောင်းပါတယ်တချို့ကလည်းရှိပဲပေါ့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကအဘိဓမ္မာ30ပြီးလှိုင်းကိုထဲမှာရဟန်းတော်တွေအဘိဓမ္မာ30နေကြတယ်အဘိဓမ္မာတရားရဲ့အတိတ်အနဲ့အလေးအနဲ့ကိုမသိတဲ့အတိတ်ပဲကိုနားမလဲတဲ့လင်းတို့သား900ဟာ အဘိဓမ္မာတရားတန်တွေကိုကြားရင်ကနေပြီးတော့စိတ်ကြည်နူးမှုရတယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုကြောင့်ခောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာအမျိုးကောင်းသား900လာဖြစ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံကအဘိဓမ္မာတပြည့်တွေပထမဆုံးအဘိဓမ္မာ9ကျမ်းကိုသင်ခွင့်ရတဲ့ယဟန်900လာဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ story ကိုလည်းပဲဗမာတွေတော်တော်များများသိထားကြတယ်တချို့ကလည်းအဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းတန်ကလေးကြားလို့ရှင်လင်းတို့တွေအားကြပြီးတော့ပေါ့လေလင်းတို့သားလို့ ဒီလိုများဖြစ်မလားလို့အဲ့တော့အဲ့လောက်လေးတွေမလောက်ပါနဲ့နော်လင်းနေဆိုတာတရိษံပဲကိုကတရိษံအဆက်မှာမဟုတ်ပဲအဲ့တော့ရွရွရွထာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အဓိပ္ပာယ်နားလည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုမကောင်းပိုကောင်းတာပေါ့အဓိပ္ပာယ်နားလည်မယ်ဆိုရင်ပိုမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဓိပ္ပာယ်နားလည်အောင်ကြိုးစားလို့မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန္တရာယ်ကင်းဖို့ရွတ်တာတို့စီးပွားတက်ဖို့ရွတ်တာတို့ဆိုတာမဟုတ်တော့ဘူးသူက အန္တရာယ်ကင်းတယ်ဆိုတာအခြားနည်းတွေအန္တရာယ်ကင်းတာဒါပြင်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းရွတ်လို့အန္တရာယ်ကင်းတာမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုရွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးကိုဖះလက်ထက်ကနာခဲ့ရတဲ့တက်တန်းရှိတဲ့နတ်တွေရှိတယ်ရှိတော့အဲ့ဒီနတ်တွေကအေးဖះလက်ထက်တုန်းကငါနာခဲ့ရတဲ့အတန်မျိုးအခုကြားတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကလာနာခြင်းနာမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့တကိုးကြီးတဲ့နတ်ကလာနာလို့ရှိရင်ခုနကတော့ကအနောက်ရှက်ပေးခြင်းနဲ့ ဟိုဒီနတ်ဆိုးတွေဘာတွေကထွက်ပြေးကုန်တာပေါ့သူကသူဟောအန္တရာယ်ကင်းသွားတာပေါ့ဒီလိုလဲရှိတာပေါ့နော်ခုခေတ်မှာလူကြီးတွေလာတယ်ဆိုရင်ပြေးရတယ်လို့ပေါ့နော်ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့ဒါလိုပဲတကိုးကြီးတဲ့နတ်တွေလာလို့ရှိရင်အနှောက်ယှက်ပေးခြင်းနဲ့ပါဝါအားနည်းတဲ့ နတ်ဆိုးတွေနတ်မိတ်ဆာတွေကဖယ်သွားတယ်အဲ့ကြတော့အန္တရာယ်ခင်းတာပေါ့ဒီလိုတော့အန္တရာယ်ခင်းတယ်သို့သောကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ဟိတုပစ္စယောနဲ့ကာကွယ်ရင်တော့လည်းသိတော့မဟုတ်လောက်ဘူးတဲ့မန္တန်သဘောမျိုးလိုယူဆပြီးတော့ရွတ်ရင်တော့လည်းသိတော့မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့ရွတ်တယ်ဆိုတာရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်နဲ့ရွတ်မှကုသိုလ်လည်းရမယ်ပေါ့နော်တကယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ရွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ပဋ္ဌာန်းရွေရင်ရွှေရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုလည်းသိလာလူဘဝနေရတာလည်းပဲဟောဒီအကြောင်းတွေနဲ့အကျိုးတွေနဲ့နေလာတာဗမာစကားမှာပြောလို့ရှိတယ်မို့လားအကြောင်းညင်ညွတ်ရင်အကြောင်းညင်ညွတ်ရင်လည်းပြောတာအကြောင်းညင်ညွတ်အောင်လုပ်ဖို့ပဲလိုတာပေါ့အကြောင်းညင်ညွတ်ရင်အကျွန်တော်လည်းပြင်ကလာခဲ့ပါမယ်အကြောင်းညင်ညွတ်ရင်ဟောအကြောင်းဆိုတာညင်ညွတ်မှဖြစ်တာ အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုနားလည်လို့ရှိရင်အကြောင်းကိုညီညွတ်အောင်ဖန်တီးလို့ရတယ်တဲ့ကြည့်လေလူဖန်တီးလို့ရတာအကြောင်းညီညွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုရင်မျိုးစိတ်လေးတစ်စိတ်ကအပင်ပေါက်စေခြင်းလို့ရှိရင်အကြောင်းညီညွတ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်မြေထဲမှာချဆိုင်ရေလေးလောင်းပေးတာဒါအကြောင်းညီညွတ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာပဲလေကိုကနေပြီးတော့တစ်ပင်ကိုမန်းမှုတ်ပြီးတော့အပင်ပေါက်အောင်လုပ်ခိုင်းလို့မှမရတာမလုပ်ပေးရတော့မြေနဲ့ရေနဲ့တွေ့ပေးတာပဲ ရင်နဲ့ရင်နဲ့တွေ့ပေးတယ်ပိုးကောင်မွားကောင်ဖယ်ရှားပေးတယ်နေကူလေးတွေရအောင်လုပ်ပေးတယ်ဒီနည်းဖြင့်သစ်ပင်လေးကမျိုးစေ့လေးကအပင်လေးပေါက်လာပြီးတော့ရှင်သန်းလာတာမဟုတ်လားဒါအကြောင်းတရားတွေညညွတ်အောင်လုပ်ပေးတာသဘောပဲအဲ့ဒါလိုပဲပဋ္ဌာန်းတရားတော်တွေရဲ့သဘာဝကို သိလာလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေအရရဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလေသဘောပေါက်လာ ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အော်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတာကိုဒီအကြောင်းကိုဖယ်လိုက်ရင်ဒီအကျိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့ကိုမလိုချင်တဲ့အကျိုးတွေကိုထွက်နေတယ်ဆိုရင်ငါမှမလိုချင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီမလိုချင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမလိုချင်တဲ့အကျိုးတွေလည်းပြုတ်သွားမှာပဲအော်ငါမှလိုချင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမရဘူးဘာလို့တော့ငါမှလိုချင်စရာကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမရှိသေးဘူးဆိုဟောထူထောင်ပေးရမှာပေါ့ အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုထူထောင်ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးတရားတွေရလာမှာပဲလေဒါလောကကြီးမှာတေချာစဉ်းစားရင်အရာခသိမ်းဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကြီးပဲအကြောင်းကင်းတဲ့အရာဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလည်းပဲအကြောင်းအကျိုးကိုအဓိကထားဟောလို့ ပထမဆုံးအခြေခံအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသစ္စာ၄ပါးကိုဟောတယ်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာကြည့်လေဒုက္ခဆိုတာတလောကကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခလို့နာမည်တက်လိုက်မဖြစ်လို့ဒုက္ခလို့နာမည်တက်တာတော့ဆိုဆင်းရဲလို့ဒုက္ခလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာချမ်းသာတာတွေလည်းပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခလို့နာမည်တက်လိုက်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ဒုဆိုတာခြေနှက်เสียမကောင်းဘူးခက ကိုထင်တဲ့အတိုင်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအထိပ္ပယ်နဲ့ဟောတာဒုက္ခရဲ့အထိပ္ပယ်ယုจิตတ်เสียမကောင်းတဲ့အပြင်ခဘာမှမရှိဘူးကိုထင်တာတခုမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဟုတ်တယ်လေလူတွေထင်နေတာနဲ့တခြားစီပဲကိုယ်တဏ္ဍကိုကိုတွေးပြီးတော့ငါလို့ထင်နေတယ်တကယ်တော့ငါဆိုတာပြเสียလည်းဘာမှမရှိဘူး ပြเสียမရှိသည့်အတွက်ခြေတတ်เสียမကောင်းအဲ့ဒီစကလုံးနှစ်ရပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒုက္ခလို့ခေါ်ထားတာအဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေအလုံးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအဲ့ဒီဒုက္ခမှာဆံရအကြောင်းတရားကိုဒုက္ခသမုဒယလို့သစ္စာလေးပါးမှာအဓိကအားဖြင့်တဏှာကိုဟောတယ်သို့သော နိဗ္ဗိဒဘာဂိယတုတ်မှာကြတော့ဒုက္ခသမုဒယကိုပြိဿသမုပ္ပါထည့်ဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါလည်းတတိထားစရာချက်တစ်ခုပဲเนาะတဏှာဆိုတာအဓိကပရဏခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဟောတာတဏှာကသာဒုက္ခသမုဒယအဝိဇ္ဇာတို့ကဒုက္ခသမုဒယမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဆင်းရဲတဲ့အကျိုးလူချင်းစရာမကောင်းတဲ့တန်တရားထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုထုတ်လုပ်တာမှန်သမျှဟာ ဒုက္ခသမုဒယတွေကြီးပဲလို့ဒီလိုနားလည်ရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဒီသစ္စာလေးပါးမှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယကိုဟောကြတဲ့ကအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုဟောတယ်ဆိုတော့ထင်ရှားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကဘုရားဘာသာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဘုရားဘာသာမဖြစ်ခင်ကသာသနာတော်ထဲဝင်မလာခင်ကသင်္ဆရာ ဆရာကြီးရဲ့ပရပိုက်သာသနာမှာသူကပထမဆုံးဝင်ပြီးတော့လေးလာပရပိုက်အဖြစ်နဲ့နေသူဝါဒတွေလေးလာရင်ကနေပြီးတော့အနှစ်သာရမရှိဘူးဆိုတာသိလို့အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေတာနောက်ဆုံးမှာပစ္စဝဂိ၅ပါးတဲ့ကအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်အတ္တစီနဲ့တွေ့တော့ဘုရားရဲ့ဝါဒအချင်းချုပ်ပြောပြပါဆိုတာဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲပြောတာပဲ။ ရေဓမ္မာဟေတုပ္ပဘဝတေတံဟေတုံတထာဂတောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဆိုဟောဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယဟောတယ်လို့ပြောတာဒီလိုဆိုလို့လားအဲ့တော့ဒီလောက်ကလေးပြောလိုက်တာနဲ့သူညံပွင့်သွားတယ်ဘလောက်ထိပွင့်သွားလဲဆိုရင်မှားရွေးနေတဲ့အယူအဆတွေလုံးဝကင်းသွားတယ်တန်တရားလုံးဝကင်းသွားတယ် အဲ့ဒါကိုပဲစာလို့ပြောရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကွာသွားတယ်ပြောတာပေါ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကင်းသွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒသည်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုရှင်းပြတဲ့ဝါဒအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုပဲအကျယ်ချဲ့ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒထပ်ပြီးတော့အကျယ်ချဲ့လိုက်တာကြည့်ဒုက္ခသမုဒယကအဝိဇ္ဇာဒုက္ခကသင်္ခါရ ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယပဲအဲ့ဒီပါသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရကဒုက္ခသမုဒယဝိညာဏကဒုက္ခဆိုပြီးတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပရိစ္ဆေသောဘကဘာဆိုလိုတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင် အကြောင်းနဲ့အကျိုးသည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ dependent origination တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမိတိနေတယ် ကင်းကွာလွတ်လပ်နေတာမဟုတ်ဘူးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုပဋိစ္စဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှသမုပ္ပါဒဖြစ်စေတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာအကြောင်းဒီပင်လည်းအကြောင်းတစ်ခုရှိရသေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားတရားတော်ရအကြောင်းမဲ့အကြောင်းဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းမဲ့ဆိုတာမရှိဘူး first cause မရှိဘူး causeless cause မရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့တခြားဝါဒတွေမှာ အရာရာကိုထာဝရဘုရားကဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ထာဝရဘုရားကြတော့ဘသူဖန်ဆင်းတာတော့ဆိုမရှိတော့အဲ့ဒါ costless လို့ခေါ်တယ် first cause ဟာထာဝရဘုရားပဲထာဝရဘုရားဒီ first cause ထာဝရဘုရားရဲ့ရှေ့က cause ရှိသေးလားမရှိတော့ပြတ်သွားဘုရားဘာသာမှာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာအဲ့လိုမရှိဘူး first cause မရှိဘူး causeless cause မရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးသည် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့ပြန်လှန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေကြတယ်အကြောင်းကလည်းအကျိုးဖြစ်သွားတာပဲအကျိုးကလည်းအကြောင်းဖြစ်သွားတာပဲဆောင်ရွက်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာဒါလည်းဟုတ်တာပဲလေကဲလောကမှာလူတွေကိုကြည့်လိုက်ပေါ့အမှန်အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်အမေနဲ့သားသမီးပဲပြောအောင်အမေကသူကအမြဲတမ်းအမေဘက်ကနေတာဟုတ်ကဲ့လားသူလည်းအမေရှိတယ်လေ သူ့အမေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် तू ကသမီးပဲဖြစ်တယ်အမေမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူ့ကိုအမေလို့ခေါ်တာက तू သားသမီးဘက်ကနေကြည့်တာသူ့ရဲ့အမေဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကသမီးလေဟော तू သားသမီးဘက်ကကြည့်မှ तू ကအမေဖြစ်တယ်တို့တူပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာအဲ့ဒါလို့သွားနေတာလို့ပြောတာအကြောင်းဘက်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကျိုးလို့ခေါ်တယ်အကျိုးဘက်ကနေကြည့်လိုက်ရင်အကြောင်းလို့ခေါ်ပြန်တယ် ဒါကို mutual relation လို့ခေါ်တယ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေတဲ့သဘောတဲ့အဲ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုတခါအကျက်ချက်ပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့အခါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အကြောင်းတရားရဲ့အကျိုးတရားရဲ့အကြောင်းတရားရဲ့အကျိုးတရားရဲ့ဟောဒီနှစ်ခုတည်းပဲဟောသွားတယ်ပဋ္ဌာန်းဆိုတဲ့အခါကျတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်တော့ အကြောင်းတရားကိုလည်းထုတ်ပြတယ်အကျိုးတရားကိုလည်းထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကနေပြီးတော့ဒီအကျိုးတရားကိုခြေစုပြုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုစွမ်းရည်တတ္တိတွေအသုံးပြုတယ်ဆိုတာထုတ်ပြဟောတခုပို့လာဒါပြောတာเนาะပရိစ္ဆသမုပ္ပါကအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ခုတည်းတင်ရှင်းပြတယ်ပဋ္ဌာန်းကြတော့အကြောင်းတရားကိုလည်းရှင်းပြတယ်ထိုအကြောင်းတရားကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့သို့မဟုတ်ဒီစေတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းထုတ်ပြတယ် အဲ့ဒီလိုဖြစ်စေတည်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုလည်းထုတ်ပြရတယ်။သူ့မှာဘာစွမ်းရည်တွေရှိသလဲ။ဘာစွမ်းရည်နဲ့သူဟာဒီလိုလောက်ထားတာလဲ။တတ္တိဆိုတာရှိတာပဲ။အကြောင်းတရားမှာဆံရတတ္တိလေးတွေမရှိဘဲနဲ့သူကအကျိုးတရားတစ်ခုကိုမဖြစ်စေနဲ့။တတ္တိဆိုတာစွမ်းနိုင်တဲ့ capability energy ဒါကိုပြောတာနော် energy စွမ်းအင်ပေါ့ အဲ့ဒီစွမ်းအင်လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့အခါကျတော့မှခုနအကျိုးတရားဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့အရာခတ်သိမ်းမှသူကလည်းသူအကြောင်းတရားမှသူ့ရဲ့ energy လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ energy လေးတွေကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်လာတာလို့ဒါပြောတာเนาะအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းကြတော့ရသော်ဗျာပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောလိုက်တယ်အကြောင်းတရားကိုလည်းဟောတယ်အကျိုးတရားကိုလည်းဟောတယ်အကြောင်းတရားရဲ့တတ္တိကိုလည်းဟောတယ်ဆိုသုံးမျိုးဟောထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ စွန့်ရည်တတ္တိတွေရဲ့နာမည်အနေနဲ့24ပစ္စည်းကိုမြတ်စွာဘုရားအသုံးပြုတယ်ဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောအသုံးပြုတဲ့အသုံးပြုပုံအသုံးပြုနည်းအကြောင်းတရားရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောထားတာတဲ့အဲ့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တစ်ချက်ပို့သွားတယ်ပဋ္ဌာန်းတရားကြီးကပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ ရှင်မဗုဒ္ဓဂောတအထက်ကရာဆရာကြီးကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပဋ္ဌာန်းကို ရောပြီးတော့ဖွင့်ပြပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကြီးတတ်တတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းမပါဘူးအဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပဋ္ဌာန်းကို တွဲပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကို ရှင်းပြဖို့ရာကြတော့ရှင်မဘုရကောသတောင်မှာပဲသူက ပင်လေကြီးထဲမှာ သူဟာမရနိုင်တယ်လို့ပဲအမတန်နဲ့တဲ့ပင်လေကြီးထဲမှာမရနိုင်တယ်လို့ဒါရှင်းပြဖို့သူ့ညာဟာအမတန်ကိုကြိုးစားပါတယ်လို့ပြောတာเนาะအမတန်ကိုကြိုးစားပါတယ်အမတန်ခက်ခဲပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုပဋ္ဌာန်းနည်းကြီးပါထည့်ပြီးတော့ပြိဿသဘောပတ်ထဲမှာထည့်ပြောလာသူပြောပုံပြောနည်းလေးကအဝိဇ္ဇာကနေပြီးသင်္ခါရကိုခြေစွပ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘာတတ္တိကိုခြေစပြုတယ်လဲဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါမှာမပါဘူးပဋ္ဌာန်းကနေပြီးဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဟောအဝိဇ္ဇာသည်သင်္ခါရကိုဖြစ်စေတယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဘယ်လိုစွမ်းရည်တတ္တိတွေမှာအဝိဇ္ဇာရှိတယ်လဲဘာကြောင့်သင်္ခါရကိုသူကအထောက်ကူပြုနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟောခြေစပြုပုံခြေစပြုနေတွေကိုဝိတ္တရိမက်မှာအသေးချာရှင်းပြီးတော့ဟောရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒါတောင်အကျဉ်းအဖြစ်ရှင်းထားတာအေးကောင်းပြီ တရားဓမ္မဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီလိုပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့နေတာဖြစ်သောကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေအပြန်အလှန်နားလည်ဖို့ရအတွက်ဆက်သွယ်မှုကိုကြည့်ကြရအောင်ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရင်အာယုံပြုတ်နိုင်အောင်ပါဠိလေးကိုဘုန်းဘုရားနည်းနည်းတော့ရွတ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဟေတုပစ္စယောတိ ဟေတုဟေတုတံပြုတ်တကာဏံဓမ္မာနံတံသမုဋ္ဌာဏလင်းစရူပနံဟေတုပစ္စေနပစ္စယောဟောဟေတုပစ္စည်းရဲ့အကြောင်းရွရင်းရွရင်အာယုပြုလို့ရတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးဟေတုပစ္စည်းကိုဟောတယ်ဟေတုဆိုတာအဲ့ဒီမှာအပိုက်ကလေးတွေအရင်ခွဲကြည့်လိုက်ဟေတုဆိုတာစကလုံးတစ်ခု ဟေတုတံပြုတ်တကနာဓမ္မာနံတံသမုဋ္ဌာနာနိသရူပနာအဲ့ဒါလေးကပုစုတစ်ခုဟေတုပစ္စယေနဆိုတာပုစုတစ်ခုပုဂ္ဂလိတစ်ခုပစ္စယောနောက်ဆုံးကနိဂုံကအဲ့ဒီမှာစကားရကိုခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟေတုလို့ nominative case လို့ခေါ်တာပေါ့ပထမန္တ nominative case နဲ့ပြလိုက်တယ်ဟေတု ဒါကပစ္စည်းကိုဖော်ပြတယ်ဟေတုတံပြုတ်တကာဏံဓမ္မာနံတံသမုဋ္ဌာဏံနိသရူပါဏံတို့ဟောတံပရံပုံနဲ့ပြတာကဒီ genetic genetic case လို့ခေါ်တယ် genetic case နဲ့ပြတဲ့စကားလုံးကအကျိုးတရားကိုဖော်ပြတယ်ဟေတုပစ္စေနာလို့ဆိုတာပစ္စယတတ္တိကိုဖော်ပြတယ်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်ကြည့်ပါစို့ပိုင်း၃ပိုင်းဒါပါဠိကိုရွတ်ဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက် ဒါစဉ်းစားလို့ရအောင်ကဲဟေတုလို့ဆိုတာမြန်မာကဟေတုကိုအဓိပ္ပာယ်မပြန်တော့ဘူးဟိတ်လို့ပဲပြောလိုက်နော် ဟိတ်ဆိုတော့ဘာမှတော့မသိတော့ဘူးပေါ့စာပေဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဟေတုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနောက်ကတုဖြုတ်ထားပြီးဟိတ်ပဲခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့အခုတော့နောက်ကတီနဲ့တတ်ပြီးတော့ဟိတ်ဆိုတဲ့အတန်ပြီးအောင်ရေးတယ်ပေါ့မှန်စဖြစ်တုန်းကတော့ဟေတုဟေတုဟေတု ဒီလိုပြောတဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်ကတုကိုတကိုအတန်တဝက်ယူပြီးတော့ hate လို့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုနာထဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနတ်လို့ပြောလိုက်တယ်လို့ပေါ့ဒါအိန္ဒိယမှာလည်းဒီတိုင်းပဲထုံးစံအိန္ဒိယမှာဒီသူတို့အိန္ဒိယစကားနဲ့ဒီကပါဠိစကားတွေကအများကြီးဆင်ဆင်တူတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဥပမာပဲမကရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိန္ဒိယသားတွေခေါ်ခိုင်းလို့ရှိရင်မကတ်လို့ပဲခေါ်တယ်သူ မကထလို့ဓာတ်ကိုပြီးအောင်မဖတ်ဘူးမကတ်ဒါမို့မကထ University ကိုသူတို့ခေါ်ရင်မကတ် University အဲ့လိုပဲပြောတယ်။အော်အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဟိတုကိုဟိတ်လို့ရှေ့ကအတန်လေးတင်ယူလိုက်ပြီးတော့နောက်ကတဝက်တန်လေးနဲ့ခေါ်ထားတာ။ဒါပြင်ဟိတုဆိုတာဘာတော့ဆိုတော့အဘိဓမ္မာကဟိတုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့တရား6မျိုးရှိပါတယ်တဲ့ဒါကိုမှတ်ထားဖို့ 6မျိုးကဘာတွေခေါ်တာတော့ဆိုရင်အလုံးသိနေကြတဲ့အတိုင်းလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့အလောဘရဲ့အရောဒရဲ့အမောဟရဲ့ဟော6ခုဖြစ်သွားဟိုက negative နဲ့သွားတာလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒါကို negative ထည့်လိုက်တဲ့အခါအလောဘအရောဒအမောဟဒီစကလုံးလေးတွေအဓိပ္ပာယ်ကိုယဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် လောဘအလောဘ ဒေါသအာဒေါသမောဟအာမောဟအပြန်အလှန်သုံးပြုထားပုံကိုကြည့်ဒီနေရာမှာအရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမရှိဘူးဆိုတာလေးတင်ဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူးအရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပฏิပက္ခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြအဲ့တော့ဆိုပါစို့လောဘဆိုတာလိုချင်တယ်အလောဘဆိုတာလောဘမရှိတာကိုပြောတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးเนาะ လောဘဆိုတာလိုချင်တဲ့သဘောအလောဘဆိုတာအဲ့ဒီလိုချင်တဲ့သဘောကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တဲ့သဘောမှာအလောဘဒါကြောင့်မို့လို့လောဘမရှိဘူးဆိုတာအိတ်နေတဲ့ချိန်လဲလောဘမရှိဘူးလေအဲ့ဒါအလောဘလို့ခေါ်လို့ရမလားမရဘူးစိတ်ဆိုးနေတဲ့ချိန်ရောလောဘရှိရလားမရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာအလောဘလို့ခေါ်လို့ရမရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လောဘကို craving လို့ပြန်မယ်အလောဘကြတော့ non craving လို့ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပေါ့သွားတယ် non craving ဆိုတာ craving မရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သွားရောက်တယ်မရှိုံလေးတက်တက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ anti craving ဆိုလို့ရှိရင် craving ကိုဖျက်ဆီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဟောဒီအဓိပ္ပာယ်ထီအောင်စွန့်ရင်တတ်တရှိတယ်သူဒါကြောင့်မို့အပฏิပက္ခနဲ့ဟောလို့ထက္ကရာတွေကဖွင့်တာမိတ္တဆိုတာမိတ်ဆွေအမိတ္တဆိုတာမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေမဟုတ်တဲ့လူကကိုယ်နဲ့မသိတဲ့လူတွေမိတ်ဆွေမဟုတ်တာတွေအများကြီး သို့သောအမိတ္တဆိုတာယန္တုကိုပြောတာမိတ်ဆွေမဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအေးအဲ့ဒီစကလုံးမှာရှိတာလို့ပဲလောဘဆိုတာလိုချင်တဲ့သဘောအလောဘဆိုတာလိုချင်တဲ့သဘောရဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်မလိုချင်ယုံတသက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုနားလည်ရမှာเนาะဒေါသဆိုတာလည်းထုတ်တူပဲအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ hatred လို့ပြန်တယ်မုန်းထီခြင်း မုံတီချင်းတမျိုးတည်းတင်ဒေါသမဟုတ်ဘူးဖီးရကြောက်တာလဲဒေါသပဲကြောက်တာလဲဒေါသလို့ခေါ်တယ်မုံတာလဲဒေါသပဲကြောက်တာလဲဒေါသပဲဟောအရောဒကြတော့အမုံမရှိုံတက်တက်ကိုအရောဒခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမရှိုံတက်တက်ကိုအရောဒလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းရွံ့ခြင်းမုံတီခြင်းကိုဖယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့သဘာဝတရားမှာအရောဒတဲ့ဟောဒါကြောင့်မို့ anti hatred anti fear ဟော အန်တီဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အတိပ္ပယ်ရထို့တူပဲမောဟမောဟဆိုတဲ့ delusion တွေးဝေးတယ်ဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိဘူးဆိုတာအမှားသိနေတာကိုပြောတာနော် तू မသိဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးသိတယ်သိပေမဲ့ तू ကတလွဲသိမောဟရဲ့အတိပ္ပယ်ကဟိုအမှားကိုအမှန်ထင်နေတာတို့အမှန်ကိုအမှားထင်နေတာတို့အဲ့လိုတလွဲသိနေတယ်တွေးဝေတယ်လို့ခေါ်တယ် အမောဟကြတော့အဲ့ဒီတွေ့ဝေမှုကိုပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ပညာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ तू က delusion anti delusion တာမန်လေးတွေ non delusion လို့ပြန်လို့ရှိရင်တွေ့ဝေမှုကင်းယုံလေးတွေပဲအမောဟလို့အတိပ္ပယ်ရောက်သွားတယ်တဲ့ဟောအဲ့ဒီအတိပ္ပယ်မရဘူးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကဲဒီသဘာဝလေးတွေကိုရှင်းဥစွာနားလည်ပြီး လောဘဆိုတာလဲကိုယ်နဲ့ယဉ်နှီးပြီးသားအလောဘဆိုတာလဲယဉ်နှီးပြီးသားဒေါသအဒေါသမောဟအမောဟအကောင်းတဲ့အဆိုးလေးတွေတွဲပြီးတော့ပြထားတယ်အဲ့ဒီ6ခုကိုဟိတ်6ပါလို့စာပေမှာသုံးတာပေါ့အဲ့ဒီဟိတ်6ပါသည်ဟောဒီဟိတုပစ္စည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတရားပါပဲသူကနေပြီးတော့အကျိုးပြုလိုက်မယ်ဘာတွေကိုအကျိုးပြုလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ရကြည့် ဟေတုတံပြုတ်တကာလံဓမ္မနံအဲ့ဒီဟေတုဆိုတဲ့6မျိုးကိုစစ်စစ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် လောဘသည်သူ့ဟာသူတူတခုတည်းမဖြစ်ဘူးသူကဘာနဲ့ဖြစ်တုံးဆိုလောဘမှုစိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်လောဘအခြေခံတဲ့စိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်ရင်အ ਨੇ ဆုံးစိတ်ကတခုစေတသိက်က18ခုစေတသိက်က16ခုအများအားအဲ့ဒါလောက်ရှိရ18ခုလောက်အ ਨੇ ဆုံးရှိမယ် ဒါစိတ်ရှင်စရသိရှင်ကိုတည်တည်ချာချာအဘိဓမ္မာသင်ထားလို့ရှင်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတော့အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူး apply လုပ်တာမို့လောဘဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်လောဘရဲ့ဖြစ်ရာစိတ်တစ်ခုရတာသူနဲ့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖက်တွေက16ခုလောက်ရှိတယ်ဆိုလိုတာကဟော universal mental property ဆိုတာဖတ်တာတို့ဝေဒနာတို့သင်ညာတို့စေရနာတို့ဧကကတာတို့ဇီဝိတ္တိန်တွေလို့ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေပါဒါတွေပါလာမယ်ပြီးတော့ဝိတက်တို့ပါလာမယ်ဝိสารတို့ပါလာမယ်နော်ပီတိတို့ပါလာမယ်ဒီသဘာဝတရားတွေသူနဲ့တူတူရှင်ပြီးတော့ပါလာလိုက်မယ်ပြီးတော့မောဟတို့အဟိရိကတို့အနုတ္တပတို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေပါလာမယ် အဘိဓမ္မာသင်ထားရင်တရားကိုနားလဲတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကလောဘလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တွေပါလာမယ်လို့ဒီလိုပါတာသူတခုတည်းမဖြစ်ဘူးရေလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ H2O ဆိုတာသိရတယ်လို့ပဲလောဘလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လောဘနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေသူနဲ့တွဲဖက်တာတဲ့စိတ်တွေတွေပါလာမယ်ဆိုတာမှတ်ထားပေါ့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လောဘနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီလောမှုစိတ်၈ခု စေတသိက်က22ခုသူပါဝင်22ခုဟောလောင်းဝစိတ်8ခုစေတသိက်22ခု သူဖယ်လိုက်လို့ရှင်21ခုအဲ့ဒါကိုဟေတုတံပယုတ်တကာဏဒီနေရာလောဘတစ်ခုတည်းကိုယူရပြောမယ်ဆိုရင်ဟေတုတံပယုတ်တကာဏလောဘဆိုတဲ့ဟိတ်နဲ့ရှင်တာဒါလို့ဆိုလို့ဟိတ်6ပါးလုံးကိုယူရပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တာဟိတ်စိတ်80နဲ့တစ်ခုရှိတယ်80နဲ့တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကဏန်းနေတော့ဘုန်းကြီးကမပြောတော့ပါဘူးเนาะ ခဏန်းနေပြောရင် ရှုပ်သွားမစိုးနော်ခဏန်းနေပြောရင်ရှုပ်သွားမစိုးနော်ဆိုလိုတာကဟေတုတံပြုတ်တကနာဟိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ပေါင်း80နဲ့တစ်ခုရှိတယ်အဘိဓမ္မာမှာစေတသိက်က90နဲ့နှစ်ခုရှိတယ်အကုန်လုံးအပြန်လန်းယူလိုက်တော့90နဲ့နှစ်ခုအဲ့ဒါဒီဟေတုတံပြုတ်တကနာလို့ခေါ်တယ်ဟိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတယ် ဆိုလိုတာကလောဘဖြစ်လဲသူတစ်ခုတည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသဖြစ်လဲသူတစ်ခုတည်းမဖြစ်ဘူးမောဟဖြစ်ရင်လဲသူတစ်ခုတည်းမဖြစ်ဘူးအလောဘအရောဓတို့အမောဟတို့ဖြစ်ရင်လဲသူတစ်ခုတည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်တွေနဲ့တွဲလာတာဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ် unity ပဲသူတို့ကတစ်ခုတည်းဆိုအလုံးမဖြစ်ဘူးပေါင်းစပ်လိုက်တော့မှအလုံးဖြစ်တယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အစုအဝေးကြီးပဲအကုန်နော် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်လိုက်ရင်လည်းရုပ်ရှိခုအစုအဝေးပဲအ ਨੇ ဆုံးပြောတာနာမဆိုင်ရာကြည့်ရင်နာရှိခုရဲ့အစုအဝေးပဲအ ਨੇ ဆုံးကိုပြောတာရှိခုရှိရစိတ်တစ်ခုနဲ့စေတသိက်ခုနှစ်ခုရှိခုရှိရဒီတတိပိုးလာတာပဲရှိတယ်အေးလောဘလေးနဲ့ဒေါသလေးနဲ့မောဟလေးနဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ဒီဟိတ်6ပါးတွေကိုအကုန်လုံးခြုံငုံပြီးတော့ခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကတာဟိတ်စိတ် ဧကတတတိတဲ့82ခုစေတသိက်52ခုအဲ့ဒါဒီဟိတ်နဲ့ရှင်သောတံပြုတ်တဓမ္မများဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဟိတ်နဲ့ရှင်တဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်တွေကိုဟောဒီဟိတ်လို့အမည်ရတဲ့လောဘဒေါသမောဟအလောဘဒေါသအမောဟဆိုင်ရာတရားတွေကခိုင်မြဲနေအောင်သူတို့ဖန်တီးပေးထားတယ်ဒီလိုဆုံးလို့တယ်ဒါစိတ်ပိုင်းကိုပြောတာ တခါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြည့်လိုက်တန်သမုဋ္ဌာနာနင်းစရူပနာနဲ့စိတ်ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်များသောအားဖြင့်စိတ်တွေအလုံးလိုလိုဟိုမြင်သိစိတ်တို့ကြားသိစိတ်တို့ကလွဲရင်အရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့ဝိပက်စိတ်တွေကလွဲရင်အလုံး14ခုကလွဲရင်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေဟာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရုပ်ကိုထုတ်လုပ်ပြီးသားပဲသူတို့ကစိတ်တစားရုပ်ကိုသူတို့ကထုတ်လုပ်လိုက်တယ် သူဖြတ်လိုက်တာနဲ့ထုတ်လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကြည့်လေမီးလေးတွေကလင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အလင်းရောင်ကိုမထုတ်လုပ်ဘူးလားထုတ်လုပ်လိုက်တာပဲချက်ချင်းထုတ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲကိုယ်တန်တာမှာစိတ်ကလေးတစ်စိတ် ဖြစ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဒီရုပ်ကိုထုတ်လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကိုစိတ်တစားရုပ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလောဘနဲ့လောဘနဲ့ဒီဒီဟိတ်ဟိတ်နဲ့ရှင်တဲ့တဘာဝတရားတွေဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့ကရုပ်ကိုလည်းထုတ်လုပ်တယ် အဲ့ဒီထုတ်လုပ်တဲ့ရုပ်တွေကိုဒီနေရာမှာတန်သမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနာတန်သမုဋ္ဌာနာဆိုတာထိုဟိတ်ဟိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်စေတသိက်တရားတွေကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ရူပနိစ္စရုပ်တို့အားလဲလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆိုလိုတာကဟိတ်ဆိုတဲ့စေတသိက်တရားသည်သူနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေရဲ့သူတို့ကပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ရုပ်တရားတွေရဲ့အဲ့ဓာတွေကိုတဲ့ ဟေတုတတ္တိနဲ့ခြေဆုပြုပါတယ်ခြေဆုပြုတာနော်လောကမှာလည်းလူတွေပြောတာမဟုတ်လားကျွန်တော်ဒါလေးခြေဆုပြုပါဆိုဘာလုပ်တာတော့ဆိုသူကိစ္စလေးပြောပေးတယ်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်လုပ်ပေးတယ်ဟောခြေဆုပြုဖို့ပြုနေမတူဘူးမဟုတ်လားခြေဆုပြုလိုက်ပါဆိုပြောပေးတာရှိရသူပစ္စည်းလေးတည်ပေးသွားတာရှိရဟောတခုခုလုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးတွေကွာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဟိတ်၆ပါးကနေပြီးတော့ ကြံတဲ့ဟိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေရဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တွေကိုကျေစုပြုပေးတယ်လို့ဆိုတာဟိတုတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတဘာဝဟိတ်တရားတွေရှိနေသေးသမျှဟောဒီအကျိုးတရားတွေဟာဆက်လက်ရှင်သန်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဟိတုတွေရဲ့စွန့်ရည်တ္တိဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုရင်ဥပမာမဲ့ တစ်ပင်မှာအမြင့်ရှိနေသေးသည်ဗျကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီအမြင့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အရွက်တွေထွက်လာမယ်အကိုင်းတွေထွက်လာမယ်အပွင့်တွေထွက်မယ်အသီးတွေထွက်မယ် seasonal လေးပေါ့မဖြစ်ဘူးလားအမြင့်ရှင်သန်နေသေးသည်များကာလပတ်လုံးဟောဒီတစ်ပင်သည်အရွက်ထက်ချိန်ကျထွက်လိမ့်မယ်အကိုင်းတွေပွားစည်းလာတဲ့အချိန်အကိုင်းပွားစည်းလာလိမ့်မယ်အပွင့်ပွင့်ချိန်ကျတော့ပွင့်လိမ့်မယ်အသီးသီးချိန်ကျတော့သီးလိမ့်မယ်အကယ်၍အဲ့ဓာတွေတစ်ခုမှ ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဘာလုပ်အောင်အဲ့ဒီအမြင့်ကိုဖြတ်တာအဲ့ဒီအမြင့်ဖြတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကြံတဲ့ဒီအကိုင်းအခက်တွေအပွင့်တွေအသီးတွေဆိုတာမလာတော့လာတော့အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေအလောဘအရောဒအမောဟဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေရှိနေသေးသမျှဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေဟာဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကျိုးတရားတွေဟာ ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေမှာပဲလို့ဒါပြောတာเนาะကဲ apply လုပ်ကြည့်အောင်လောဘဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့လောဘဖြစ်တယ်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့လောဘစိတ်ကလေးဖြစ်လာအဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ်လာကြတဲ့က तू ဘာတွေတွေးနေလဲစဉ်းစားကြည့်လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲတွေးမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုချင်တဲ့အတွေးတွေဆိုတာလောဘနဲ့ရှင်းနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာပဲလေ လိုချင်တဲ့အတွေးတွေသူပြောရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားလောဘလေးရှိနေသမျှလိုချင်တဲ့အတွေးတွေတွေးနေလိမ့်မယ်ပြီးတော့စကားကပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူလိုချင်ကြောင်းမပြောလိုက်သူပါဇက်ကပြောတယ်အဲ့ဒါပြောလိုက်တဲ့အတန်ဒီစိတ်ဓာတ်ဘုံ mind bomb ပဲတာပဲပြောလိုက်တဲ့အတန်လေးကဘာကြောင့်ထွက်လာတော့ဆိုရင်ဟောဒီလိုချင်တဲ့စိတ်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီအတန်လေးအဲ့ဒီအတန်လေးလည်းပဲသူက ဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေမှာသူလိုချင်တဲ့စိတ်မကုံသေးသမျှလိုချင်ကြောင်းသူပြောလိုက်မယ်ကြုံတိုင်းအဲ့ဒါကယုတ်တရားကိုထိမ့်သိမ့်ဖြစ်နေပုံကဲသူလှုပ်လှုပ်ရှားတာသွာလာတာတွေအရောဒီလိုချင်မှုနဲ့ပတ်သက်တာမဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်တယ်ဟောလောဘလေးရှိနေသမျှလောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးလေးတွေသူရှိနေမယ်ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလောဘနဲ့အတွေးရှိသလိုလောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောလေးတွေပြောနေလိမ့်မယ်လောဘကိုအခြေပြုပြီးတော့ သွာလာလောက်ကင်လှုပ်ရှားနေလိမ့်မယ်တဲ့ဟောဒါယုတ်တရားတွေဖြစ်နေပုံပြောဆိုနေတာရယ်သွာလာလောက်ကင်နေတာယုတ်တရားတွေဖြစ်နေတာဟုတ်ကလားကဲလိုချင်တဲ့စိတ်ခုံသွားပြီလောဘမရှိတော့ဘူးဆိုကြတဲ့က तू အဲ့ဒီအတွေ့လည်းမတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီအပြောလည်းမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီအလုပ်လည်းမလုပ်တော့ဒီလိုဆိုလို့လေနော်ကဲထို့တူပဲဒေါသဆိုရင်ဘလောက်ထင်ရှားလူတွေမှာ စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ကြည့်စိတ်ဆိုးနေလို့ရှိရင်ကြည့်တွေးနေဘာတွေတွေးမချစ်နှတ်တာတွေပဲတွေးနေဒေါသဖြစ်စရာတွေတွေးနေအဲ့ဒါဘသူကနေပြီးတော့ဒီအတွေးကိုဆက်လက်ရှင်သန်စေတာတော့ဆိုဒေါသဆိုတဲ့ဟိတ်တရားကနေပြီးတော့ဟေတုတတ္တိနဲ့ဂျေစုပြုတ်နေလို့ဖြစ်တာဟေတုတတ္တိနဲ့သူကဆပ်ဖို့လုပ်ဘယ်လိုဆပ်ဖို့လုပ်တာတော့ဆိုရင်ကြည့်အမြင့်ကနေပြီးတော့မျက်စိရည်စီကိုစုပ်ပြီးတော့တင်ပေးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီသိပ္ပဉ္ဇာ အသီးတွေအရွက်တွေအပွင့်တွေရှင်သန်နေတာလေအဲ့ဒါလိုပဲဟောဒီလောဘဟာဒေါသဟာအမြစ်ပဲအဲ့ဒီအမြစ်ရှိနေသေးတယ်များသူကမကျေနပ်တဲ့အတွေးတွေတွေးနေမယ်အဲ့ဒါမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်တာဒါတန်တံပြုတ်တကနိသဓမ္မဟေတုတံပြုတ်တကနိသဓမ္မနာမယ်အဲ့ဒီမကျေနပ်တဲ့အတွေးပြောယူနေမကဘူးသူတယောက်တည်းဆိုရင်တက်တက်ခေါက်ခေါက်ဖြစ်နေပဲဟောအဲ့ဒီတက်ခေါက်ဆိုတဲ့အတန်ဟာဒါ စိတ်တစားရုပ်ပဲနော်အဲ့ဒီအတန်ကိုဘယ်သူကထုတ်လုပ်တာတော့မကျေနပ်တဲ့ဒေါသကနေပြီးတော့ဒီစိတ်တွေကထုတ်လုပ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားဩမကျေနပ်တဲ့အတွေ့လဲတွေးပဲမကျေနပ်တဲ့အပြောတွေလဲပြောလိုက်မယ်အတန်ပလန်တွေလဲပေးလိုက်မယ်ဟောနောက်ဆုံးကြတော့ तू မကျေနပ်တဲ့အလုပ်ဒေါသရှိနေပြီဆိုရင် तू ကလေခြေတော့ပြင်မဲ့ဆောင်းအောင်နင်းသွားတာပဲ တကားပေမဲ့ဆောင်းပိတ်ခြင်းပိတ်တာပစ္စည်းပေမဲ့တာမန်ချတာမဟုတ်ဘူးလွတ်ချလိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားဒေါသဖြစ်လာကြတဲ့အမူအရာတစ်ခုကကြမ်းတမ်းနေစိတ်ပြေသွားရင်တော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်တော့ဘူးစိတ်ပြေသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ခြေတတ်တဲ့အတွေးတွေတွေးနိုင်ငံခြားလူတွေတခါတလေအတော်ရည်စရာကောင်းတယ်နော်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိုးတယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ကြတော့မလို့နှက်ကြတော့မလို့ စိတ်လေးလည်းပြေသွားရောဆွီတီးတဲ့ဟန်နီးတဲ့ဖြစ်ကုန်အဲ့လိုတွေဖြစ်သွားအရင်တော့ကတော့ဆွီတီတို့ဟန်နီတို့မဖြစ်ဘူး bloody hell လောက်တယ်အဲ့လိုတွေဆဲမလားရိုက်မလားနှက်မလားဟောဒေါသလေးလည်းခြေသွားရော I'm so sorry လောက်တာနော် I apologize မင်း so sorry ဖြစ်ကုန်ညာကြည့်ဒေါသကရှိနေရင်ခုနက apologize မလုပ်သေးဘူးသူ ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟေတုတ္တိလို့ပြောတာဟေတုတ္တိလို့ပြောတာဟေတုပစ္စည်းဆိုတာဒါပြောတာကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အန္တရာယ်ကင်းဖို့ရပါလားဒီထဲမှာအန္တရာယ်ကင်းတယ်ဆိုတာခုနတနည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အရေးကြီးတာကတော့ကိုယ့်အကူဟာငါမကျင်တတ်တဲ့အတွေးတွေဘာလို့တွေးနေတာဩဒီဒေါသကြောင့်ပဲငါဒီဒေါသဖယ်မဖြစ်မယ်ဆိုတော့အတွေးတွေးရမှာ ငါဘာလို့မကျေနပ်တဲ့အတွေးတွေတွေးနေငါဘာလို့တယောက်တည်းတက်ခေါက်နေလဲတက်ခေါက်နေလဲငါဘာလို့ကြမ်းကြမ်းထမ်းထမ်းနေလုံနေလဲဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါထဲမှာဒေါသရှိနေတာဒီဒေါသလေးကိုဖြောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခုနဟာဒီမလာတော့အကုန်လုံးသွားပြောလဲယဉ်ကျေးသွားပြီသွားလာတာလဲညင်သာသွားပြီဒေါသမရှိလို့ရှင်ခုန45လောက်တာမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာဒါဟေတုပစ္စည်းပဲ အဲ့တော့အစားဝင်လာတာလေလောဘငြိမ့်သွားတဲ့အခါဒေါသလေးငြိမ့်သွားတဲ့ဆိုတော့သူ့ဟာသူအလိုလျောက်ငြိမ့်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာဝင်လာတာငြိမ့်တာတုံးဆိုရင်အဒေါသကနေငြိမ့်ပေးလိုက်တာ။တူပေါ်မှာသူတူနားလည်သွားပြီးတော့ဟော အကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ကလေးဝင်လာတယ်။ငါလုံးမိတာမှားတယ်အဲ့ကြတော့ဖြစ်သွား။ငါပြောမိတာတွေလွန်သွားပလားဟောစဉ်းစားလား။ဟုတ်ကဲ့လား။အဒေါသလေးဝင်လာရင်အဲ့လိုစဉ်းစားတယ် ဒေါသဝင်နေတော့ကတော့ဟိုးနဲတော်နဲသေးတယ်ပြောမယ်သူဆဲမယ်အာရပါရပြောမယ်အဲ့ဒီဒေါသလေးလည်းပျောက်သွားပြီးတော့အာဒေါသသဘောလေးမေတ္တာသဘောလေးလည်းဝင်လာလိုက်ရောခုနဖြစ်သွားပြန်ရောဟောဒေါသပျောက်သွားတော့ဘသူရောက်လာအာဒေါသပျောက်ရောက်လာပြန်တာပဲနော်လောဘပျောက်သွားပြန်လို့ရှင်လဲခုနအာလောဘရောက်လာပြန်အာလောဘရောက်လာတဲ့အခါကျဘာဖြစ်တော့လှူလှူရမယ်တန်းရမယ် ဘသူအကူအညီပေးရမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေ တွေးလာတယ်ကိုပစ္စည်းကိုဆုံးလွတ်ခြင်းတယ်ကြွေးခြင်းတယ်မွေးခြင်းတယ်ဆိုရဟောတို့အတွေးတွေတွေးလာတယ်သူကဒီအတွေးမျိုးတွေတွေးလာတယ်ပြောလာတယ်ဆိုးလာတယ်လောက်ကင်လာတယ်ဟောအလောဘဝင်လာလို့ရှင်တယ်လောဘဝင်လာရင်အဲ့ဒီအတွေးတွေအကုန်ပြောက်ကုန်ပြန်ရောထို့တူပဲမောဟမောဟဝင်လာရင်ဘယ်လိုဖြစ်မောဟဝင်လာလို့ရှင်တန်တရားတွေဖြစ်လာတယ် ဟိုပဋ္ဌာန်းဆိုတာဘုရားဟောတာဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူပြောနိုင်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ပဋ္ဌာန်းဟောတာရောဟုတ်လားဒါရွတ်နေလို့ရောကုသိုလ်ရတာဟုတ်ကဲ့လားဟောအတွေးတွေဝင်လာပြီတန်တရားတွေဖြစ်လာဓမ္မောဟဝင်လာစိတ်တွေကမတည်ငြိမ်ဘူးလွင်ပါလာတယ်ဟောမောဟမှု စိတ်တွေဖြစ်လာဟောမောဟရှိနေရင်အဲ့ဒီအတွေးတွေဝင်နေမှာပဲဒါကမောဟကနေပြီးတော့ကြည့်သူကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်နေတာနော် မောဟကထုတ်လုပ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရားတွေဝင်လာတယ်ဟိုမငြိမ်သက်တဲ့အတွေ့တွေတွေးလာတယ်မယုံကြည်တဲ့အတွေ့တွေဝင်လာတယ်ဟောမောဟကနေပြီအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တည်တည်ချာချာအတိညာနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားတတ်လာလို့ညာရလာပြီဆိုကြတဲ့ခုနဟောတန်တရားဆိုတဲ့အတွေ့တွေမလာတော့ဘူးတန်တရားဆိုတဲ့အတွေ့တွေမလာတော့ဘူးစိတ်ပြန့်လွဲ့နေတာမရှိတော့ဘူးအမောဟဆိုတဲ့အညာရလာတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကြောက်သွားပြန် အဲ့ဒါကိုပြောလို့တာဟိတုပစ္စည်းဆိုတာဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလိုပါတယ်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေဟိတ်တရားတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိနေသေးသမျှအတွေးတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေမယ်ပြောမှုဆိုမှုတွေလောက်ကైမှုတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေမယ်ဒါကိုဘယ်သူကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတာတော့ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီဟိတ်တရားတွေကနေပြီးဒီဆိုင်ရာအကျိုးတရားတွေကို ရှင်သန်းနေအောင်ဆက်လက်ဖြစ်နေအောင်လုပ်ပေးထားတာလို့ဒါကို ဟေတုတတ္တိလို့ ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာနော်ဟေတုဟေတုတံပြုတကနာဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနာနိသရူပနာဟေတုပိစေနပိစယောဟေတုလောဘဒေါသမောဟလောဘဒေါသအမောဟလို့ဆိုရဲဟိတ်၆ပါးတရားတို့သည် ဟေတုတံမြုဒကနံထိုဟိ6ပါးနှင့် ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စေတသိက်တရားတို့အား၎င်းတန်သမုဋ္ဌာဏံထိုဟိနှင့်ဟိနှင့်ရှင်တဲ့စိတ်တရားတို့ရဲ့စိတ်တရားတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရူပနဲ့စာယုတ်တရားတို့အား၎င်းဟေတုပစ္စေနာဟေတုတတ္တိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောတိစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါပေတော့၏ဣတိဤသို့ဘဂဝါရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည် အဝေါ်စကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအေဤတွင်ပဲဒီကနေ့အပိုင်းတစ်ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတရားပြည့်စုံပါပြီနောက်ရက်များမှာဆက်ပြီးတော့အခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဟောပေးပါမယ် ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့သည်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကိုနာယူမှတ်သားပြီးတော့မိမိတို့ဘဝနေတတ်ထိုင်တတ်အကြောင်းတရားအစစ်မှန်တွေကိုသိပြီးတော့အကြောင်းဉာဏ်အကျိုးဉာဏ်တွေကိုရရှိပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတို့ရဲ့ခင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။